atau kosong <laughs> makin ngerel ya sekarang ya waduh gila nih wah wah wah wah wah wah padahal kemarin mah kesini nggak kayak gini nah ini nggak ngerel nih sekarang lurus sebentar sebentar weh tunggu rasa gak enak banget sih si asega asli beneran wah enak banget mantap si asega enak banget barusan sama sekali nggak slip uh. Edan anjir beneran ya downhill Wah ini gila ya mas ah sama aja susah sip penting lewat ini jangan kecikan woi berarti tadi kurang kunci percobaan ya <laughs> mana cod kalau yang kayak gini kayak gini enggak ganja kayak gini makanya di tengah jadi paru-paru muka sama nutupnya maksimal jos oh. Om Andri berarti dulu pernah kesini ya? Pernah genteng, ini mau ke genteng ini teh hmm. Cuman dari genteng ke sananya Lupa Ini rute terpanjang off-road 18 km Rute Bioman asli ini Allah ntar ya pohon bahkan tak si pohon tăng melintang dia. Santai ôm đi video ôm. 我 <laughs> 操 motoran aja nih kayaknya oh, satu sama satu sama enggak cuma nyasar itu enak ya lihat anaknya makannya enak Ha ha ha! Wah, ini mah cocok, eh. Om, foto-foto dulu. Iya dong. Alhamdulillah, enak banget ini. Pas timingnya. Silahkan ambil posisi masing-masing. <laughs>